小猫叫了。 <laughs> 谢谢你光顾我的小怪物，你是我写过最美的情书，纽扣住一个家的幸福，爱着你呀风雨无阻，老爸。 <laughs> 去哪里呀？救命！救命！救命！ <laughs> 救命！救命！救命 Thank you. 一个人。